在周一的部分，我们会迎接的是白虎争雄的日子。那么，这也意味的是，我们必须要去留意一下，在国际的这个呃国与国之间啊，尤其是针对军事的活动，或者是呃有没有相关撤侨相关的活动哦在进行着，因为这会代表的是世界可能会启动一些不太一样的变化，尤其是针对在当天是非常大力造船。 行船、出军以及安营，你看这些是不是都跟 military 是相关的一些行为呢？因此，在这一天呢，如果有相关的这种变动的时候呢，就要提绷紧一点，神经呢要敏锐一点的去观察接下来的世界的局势发展哦。那么再来就是呢，在当天呢，同时有逢到这个白虎的星术的一个影响之下。 所以呢，在针对一些沟通部分呢，要特别的留意。还有呢，针对入宅、安香、开光这些事项都是不宜的。针对要嫁娶的朋友，可能都需要贴上特定的符令，才能够趋吉避凶哦。针对周二这一天呢，我们会迎接的是明岁腊，而在这一天同时有逢到了是五富跟四穷和小空。 这三个星宿呢，它们堆坐堆坐在一起啊，会影响到它的这个吉气。因此，在这一天，我们要针对的这个开运的方式呢，就是透过送穷来迎祥瑞。那么，要怎么样去做这件事情呢？首先，你要先确定的就是，比如说你所居住的国家或者是地区，是不是有逢到日偏食。 如果有的话，那么你就不适用今天周二这一天的开运方式。但是如果你是不会受到它的影响，而且是看不到这个日偏食的，那么就可以用喽。针对台湾地区的朋友们，你们非常幸运，在这个礼拜的周二呢，我们是不会受到日偏食的影响，所以你们大可参考这个送穷迎祥瑞的这一个篇幅。 那么先来介绍一下呢，针对明税腊的部分哦，呃，其实呢，大家呢比较有印象的，可能就是过去很常会听到的这个三元五蜡，而三元呢，就是我们很熟悉的三元节，而五蜡呢，就是天蜡、地蜡、道德蜡、明税蜡以及王侯蜡。那么明税蜡呢，其实它在表示呢，我们在这个呃年末之前哦。 呃，会合祭众神的一个仪式，而这个仪式呢，在道教里面呢，也会视为是非常适合修斋的好日子。所以第一个开运的模式呢，就是启动在当天。如果你们可以吃方便素或者是吃全素，都会是非常的理想哦。那么在明岁腊这一天呢，是五帝呢，他来校正人生的这个科路。 官爵还有算尽我们的这个疾病的这个轻重的日子，因此在这一天也是算我们的一种另类考核的日课。在这一天呢，也是我们这个农历的十一月的初一，也代表的是我们即将要入冬了。它算是我们要进入这个阴阳调和，也就是属于水旺的日课哦。 所以在这个时候呢，会建议大家，我们可以烧一些寒衣给过世的亲友。除了也有这个追思啊，我们也同时建议呢，针对还在世的人，我们也要出手帮助他们，把还堪用的二手衣捐赠给这些需要的弱势团体哦，来达到植福田的一个效果。所以呢，这个就是属于开运的第二以及第三个方式哦。 那么，在第四个方式呢，就是建议大家可以在当天吃腊八粥啊。如果我们是比较北方、比较冷、寒冷地区的朋友，可能呃就可以适合自己煮一大锅的这个粥，然后跟家人一同享用。那么，如果呢您所所在的地区其实还算是蛮温暖的，那么我们可以呢用吃甜点的这种八宝粥哦来替代。 它同时呢，也可以代表的是有五谷丰登的一个意思，也代表我们期望呢，在隔年呢可以带来很多的好兆头。那么再来就是针对呢，呃，最后一个开运的方式，就是希望大家可以在周二这一天一定要消毒、净空跟大扫除，不论是我们的住家、我们的这个呃办公环境，都非常适合把堆积的物品。 回收、抛弃、丢掉，这样子就可以把不祥的这个气或者是停滞的气呢，给清空、排空，帮我们再迎进新的祥瑞的气场，来带动我们这个新一年的一个好运势哦。好，再来呢，针对的就是周三这一天，我们会迎接的是大偷休日。那么在这一天，我们逢到了倒加煞，所以是。 非常非常不利婚客，所以切记在当天不要宴客，也不宜去做登记哦。而针对周四这一天，我们会迎接的是正红杀日，所以呢，要特别提醒一下，在这一天，任何的红客，也就是吉事，尽量都不要用，因为在这一天逢到了绝气，所以任何你想起头的事情呢，都不会有下文哦。 那么同时又逢到了天罡这个星宿，合并了死神跟月煞，所以呢，它的威力会是相当强的，呃，负面的能量的这个重疾会蛮有感的，因此会建议在这一天诸事都不要在当天去运作。而针对周五这一天，我们会逢到的是物探病的日子，当天同时也是我们的麒麟日。 好，那么会非常大力，荧幕前的男性朋友，尤其是在我们的未时，也就是下午的一点到三点的这个时刻，因为它同时逢到了乌土太阴日，那么会建议呢，在当天如果有想要补运的或是祈福怀孕的朋友，不妨都可以运用这个时间哦，去做相关的礼拜。 那么，同时在当天也非常大力，仙人可以完成入塔或者是入土啊的相关事宜。而针对周六这一天，我们会逢到的是咸池小号的日子，所以它非常不利两个生肖。尤其要特别提醒的是，属兔子还有属羊的朋友们，在周六这一天，请你们行事要。 格外的注意，不论是跟亲友或者是跟异性的互动，都要格外的保守，而且要让自己呢不要显得太过的冲动或是笨拙。那么在这个礼拜呢，呃的周六呢，也是很适合可以针对有需要的，呃这个火化、敬台以及安葬的先人呢，在当天做相关的安排。 最后呢，针对周日这一天，我们会迎接的是当月的月破大号，要特别提醒一下，在当天是非常不适宜做调停或者是和解相关的事情的谈判，因为在这一天呢，会逢到了这个争讼，虽然有天解，也就是说，呃，有中间人会想要来帮忙处理，让事情可以圆满，但是呢，呃，这件事情呢。 最终很容易会不了了之哦，呃，或者是说会各说各话，因此会建议不要在这一天去进行相关的 negotiation 哦。好，再来让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名呢是我们属虎的朋友。 第二名呢是属老鼠的朋友，而第一名呢是属兔子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么基本上呢，在这个礼拜，这三个生肖呢是相当有机会可以展现我们的领导能力，因为你们的表现的能力会特别的强。所以在跟他人共处的时候，你们总能够适时的说说笑话，非常能够轻易的去掌握这个现场的和气的气氛。 一切呢事物，你都会倾向在当中呢，以公平的方式呢去进行竞争或者是处理。不过呢，因为你可能太过的是精于这个衡量之下呢，会变得有的时候我们在针对要下决定的时候，就会变得比较犹豫不欲不决哦。所以这个部分是这三个生肖朋友要稍微注意的地方。那另外要提醒你们呢，在这个礼拜，因为事情可能会。 多那么一点点哦，所以很容易会帮自己启动了这个工作模式哦。那么这个工作模式呢，就会变成是说你容易忽略对于另外一半的关心哦。呃，所以这个部分还是要再了解一下对方哦，不要呢忽略了对方哦。好，再来让我们来看一下，在当中呢，其他生肖的朋友有什么需要留意的地方。 首先，第一个呢是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友呢，在当中呢是属有大将之风的一周哦。任何的风吹草动，你们都不怕，而且你们呢有非常明确的知道自己的目标，非常的有这个冲劲哦。因此呢，其实会建议你们不用有太多的顾虑，只要你相信好运哦，始终站在你身边，那你去放手做你想要做的事情呢。 就能够一一的去实现它哦。那再来就是针对你过去呢，其实你有花了一些很多的功夫在人际关系上面。那么在这个礼拜，你会发现，诶，他们呢逐渐的开始发挥它的效用了。所以呢，你会发现其实各个部门的互动啊，都会非常的鼎力的合作，而且去配合你哦。所以让你的工作可以非常神速的。 展开也比预期呢要来的要顺利哦。那么在当中呢，针对情感的部分呢，呃，也要特别注意一下，因为可能会有朋友啊，他们的咬舌根啊，或是或者是说呃他们的一个影响之下呢，会让这个感情逢变。但是如果他是好的说话或是影响，可能就是属于可以修复，或者是可以让对方可以理解你。但是如果是 不好的说辞的时候呢，就反而会让对方对你造成误会，所以任何事情呢，尽量都还是能够亲自的去做沟通，才会是比较理想的哦。那么在当天呢，要留意的天数有一天哦，是周六。而针对我们这个属老鼠的朋友呢，我们在当周的这个开运花呢是红樱草。 在莎士比亚《冬》的故事中呢，红樱草呢，它象征的是还没有出嫁就死亡的处女。那么，因为它还停留有冬天气息，可是它又是属于早春在开花又不会结果实的物种，所以呢，它的祝福之下就代表的是悲哀。当然呢，这这其实是一个非常古老的故事，而受到它祝福的属老鼠的朋友们呢，在现代呢也。 也意味着是说，只要你们肯默默的努力，慢慢的向前进呢，终究还是可以开创出你自己要走的路，或者是呢，让对方呢，慢慢的能够打开心房呢，去接受你哦。好，再来呢，下一个生肖呢，是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在当中呢，是属于爆发力强的一周，会建议你们可以善用你们的这个语言的能力哦。 尤其是用在说服，或者是用在毒舌攻击呢，它其实都是属于在一个分界线，只是看你要怎么样去拿捏它。今年呢，好好的试状况去用哦。那么在当中呢，夜深人静呢，正是适合让你去读书、去吸取这个学识的时候，尤其是要把最近的一些知识啊，还有专业能量，狠狠的装到你的脑袋里面哦。 那么在财运的部分，在当中还算可以哦。呃，如果呢，可以跟同学啊、同事啊、朋友啊一起出钱出力呢，都会是一个不错的方向。那么在这个礼拜，你也很容易会担任这种和事佬的这种角色哦，所以也比较容易会受到他人的一个信赖哦。那么在当周呢，我们要留意的天数，有一天是周一。 而针对属牛的朋友，我们在当周的开运花呢是洪水仙。那么洪水仙它是供奉给悔改后隐居在洞窟的这个埃及人哦，梅雅里的花朵。所以呢，它的祝福之下就代表的是悔改。那受到他祝福的属牛的朋友，在当周其实你们会很容易进入自我反省，所以你对自己要求也会特别的高，你会觉得同样的过错。 不能够在自己身上发生第二次。同样的，你在看待另外一半，或者是同事，或者是跟你交手的对象，你也会有类似的一个标准哦。那么在这个礼拜呢，就要特别留意一下，呃，是不是这样的一个角度呢，是可以被别人给接受的，尤其是你的对手。OK，好，那么在当中呢，会建议我们呢，在。 感情的部分，如果你有不小心哦，踩到雷了，比如说呢，就有点好像这个进入失恋了，或者是说这个感情的走向呢是往下坡了，千万也不要因此感到畏惧哦，因为呢，其实你只要在积极的再去想办法，再去互动，也许都还是可以带来一些改变的哦。好，再来呢，下一个生肖是针对属。 老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在当周是属于足智多谋的一周哦。那么在这个礼拜呢，我们的脑力呢会启动高运转的模式，非常有利于让你思考，还有去判断一些事情哦。所以在这个礼拜，非常劝你们不要熬夜，因为呢，一定要保持睡眠充足的状况，你才有报。 办法呢，在这样的一个高效能的状况下去做思考。那么在这个礼拜也是非常建议你们可以多跟你的伙伴去联系啊、沟通啊，让自己呢也可以给对方呃了解你有哪些坚持的信念。那么在当中，我们的财运呢是比较适合透过他人给予你的一些情报好来得到相关的一些帮助哦，来让你决定到底是要。 收手还是要下手，好。那么再来就是呢，如果在这一个礼拜有任何的聚会或者是餐会，切记不要贪酒哦，不然你就比较容易会喝酒疯而说了一些不该说的话哦。这那再来呢，我们要奉劝属老虎的朋友，在当中要留意的天数呢，有一天是周四。 而针对你们在当中的开运花呢，是野生水仙。野生水仙其实它会比园艺栽培的水仙要来的再矮小一点哦。它有这个淡黄色的花瓣，那会包围着这个深色黄色的这种花蕊哦。那会散发出相当高贵的香味，所以呢，野生水仙的祝福呢，就代表的是崇拜。那受到它祝福的属。 老虎的朋友们在当中总会给人有这种非常认真、有智慧，而且精力是相当充沛的感觉，因此你们就能够在呃你们的团体里面呢有这种立足的这种资质，但相对的也比较容易会招来许多人的嫉妒，所以必必须要去注意哦。那么在当中呢，你跟他人的人际互动模式呢会比较属于是激烈的燃烧型。 哦，所以要留意一下，就是你的这个付出跟回收呢有没有成对比哦。下一个呢是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友呢在当中呢是属于飞龙冲天的一周哦。这也意味的是呢，你在当中呢你的志向会相当的高大，而且呢大部分正在推行的东西也是蛮顺利的。 因此，我会建议你们呢要好好运用当周的好运气，不要让自己太闲了，多利用一点时间去进修或者是学习一些新的事情，能够让你在当周感到充沛跟愉快哦。那再来就是会建议你们可以尽量展现你们开朗活泼的一面，这样子除了可以得到众人的欢迎之外，你加入群体的时候呢，更能够顺利的融入不同领域的人哦，跟他人交谈。 然后可以进而的去筛选做深交的对象，那么再来就是要提醒一下呢，即便呢有很多的对象可以让你筛选，请不要把它当做是选后宫的这种标准去看待事情哦，不然就很容易不小心就惹来了烂桃花哦。那么在当中我们运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。 而针对属兔子的朋友呢，我们在当中的开运花呢是葡萄牙月桂，那么它总是呢可以绽放出美丽乳白色状的花样哦。所以呢，在这个西洋式的这个庭园的造景里面，或者是一般家庭的这个围篱呀，呃，尤其是在英国地区哦，他们都会很常种植这个植物，因为它就是象征劳动者的植物。 所以受到他祝福的这个属兔子的朋友呢，在当中总会让人家觉得你们是属于勤勉的努力型哦，非常的勤劳，而且通常都是最终可以大获成功的类型哦。那有这样的一个典型的话，运用在你的恋情方面，也代表是你会很死心眼，某个程度上你就是只专注的看着某一个对象，你会一心一意的去追求。 它可以是你最大的武器，也同时会是你最大的弱点，所以务必呢，不论你是男生或女生，都要给自己一个 timeline 去想，我到了这个期限之后，我就要停止，好，才不会让你的这个伤害呢无限的放大哦，也才能够不会让这个恋爱成本无限的这个放大。再来呢，下一个生肖呢是针对属龙的朋友。 属龙的朋友呢，在当周呢是属于以退为进的一周。那么在当周呢，要特别注意一下呢，尤其是针对一些危机处理的模式哦，会建议我们可以暂时的呢放下你的自尊心，然后去做一些小的妥协。尤其是当你需要跟别人去呃妥协，或者需要说抱歉的一些时候呢，请不要硬撑啊，然后死要面子。 不然你的处境会更加的难堪哦。在当周，其实你们的财运是属一般般的，那也比较没有什么特别的进账，所以会建议这个礼拜呢，让自己心情平稳的方式，就是待在宁静的角落，然后看看书，听听音乐，喝喝茶，用这样的惬意的方式呢度过这周哦。那么这个礼拜要留意的天数比较多，有三天，除了周一之外，还有周六以及周日。 而针对属龙的朋友，我们在当周的开运花呢是巴拉巴利。虽然呢，它是属于仙人掌科的植物哦，呃，不是这种盆栽型的小植物，而且是是那种能够长到九公尺高的巨大型的仙人掌哦。因此呢，它这种雄壮威武的特质呢，就代表的是它的祝福之下，就代表的是威武。 而受到他祝福的属龙的朋友呢，在这个礼拜就容易让别人觉得你好可靠哦，你非常的有威严呢，然后会觉得相当的尊重跟崇拜哦。但是呢，你本身对于这样的一个感觉呢，就会感到相当的厌烦，所以你比较想要能够活在自己的世界里面，想要比较自在的可以做自己哦。 比方说呢，你就容易会想说跳脱你原来正常的这种安全模式跟框架，然后去谈一个不太匹配的小恋爱。但是不管你想怎么做，都要记得不要让对方受伤，也不要留下后遗症哦。再来呢，下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在当中呢是属于因祸得福的一周。 那么这周呢，也代表的是你比较容易会有一些意外的收获，或者是呢，就是去接收别人的这种成果。那么接收别人的成果是好听的，可是如果我们接受是别人的烂摊子呢，或者是别人做的半成品的案子呢，都没有关系，因为在这个礼拜，其实临时改变计划的这种几率是相当大的。呃，所以呢，你只要按照你自己的自由渴望，然后去改变。 要进行的方向就可以了，因为呢，最后呢，你会发现你总能够把它就是变得更好，比预期的更加的呃理想。那么在当周呢，要留意的天数有两天，除了周二之外呢，还有周五。而针对我们属蛇的朋友，我们在当周的开运花呢是睡莲。古埃及人呢，他们称睡莲呢为。 尼罗河的新娘，那么它同时也有这个香水百合跟妖精之花的的别名哦。通常呢，在过去会把它当做是壁画上的主题，所以呢，在它的祝福之下，就代表的是妖艳。而受到它祝福的属蛇的朋友们，在当周总会让人有这种天生具有一股异性难以抗拒的魅力哦。可是呢，你又很难跟同性的朋友们好好相处。 所以在谈感情的时候啊，绝大部分的这个阻碍可能都会来自于第三者，也就是情敌，请你们要多加的留一点心眼，要多加小心喽。再来呢，下一个生肖呢是针对属马的朋友，属马的朋友们呢呢，在这个礼拜是属于需要耐心交涉的一周哦，尤其是你们要有一个呃理解，就是呢，我们谈判呢其实都是需要时间的。 不要急着想要去定案，因为呢要去多聆听对方的需求，那才能够呢把这个默契呢带出来。那么在当中呢，我们不小心或者是无意间呢受到一点小小的打击呢也没有关系。为什么？只要你改变你的这个呃想法，或利用吸引力法则的话，这一股打击呢反而会让你更加的有动力。 会想要咬紧牙关哦，坚持住哦，所以呢，也会因为这样的一个转变，反而让好运呢就会随之降临哦。那么，针对在投资理财的部分，会建议在当周是以避险的方式哦，所以要多花一点时间去了解这相关的东西。那在必要的时候，也可以求助于跟金融领域相关哦有认知的朋友们再出手哦。 那么在当周要留意的天数，有一天是周三。而针对属马的朋友们，我们在当周的开运花呢是西洋的龙牙草。那么这个植物呢，它开的是杏黄色的花朵，外实外实的这个外表哦，它是有一层绒毛，所以只要经过它的人或者是动物呢，或多或少都可能沾上它的种子。 然后呢，他会借由这样的一个方式呢，把他的这个种子呢广布到各个地方，因此他的繁殖能力就是透过依赖别人。那那么他的祝福之下，就代表的是属马的朋友们呢，在当中呢比较容易受到他的的这个依赖性以及撒娇这样的一个祝福的影响，所以也容易呢会比较容易缺乏自信心。 比如说，你就会觉得是说我不能够攀比这个对象，我觉得你很好，可是我不够好，我觉得我没有这么好，足够你对我好，你就很容易会陷入这样的一个迷失里面。因为感情里面，只有谈的不是你好不好，或是我好不好，而是我们觉得我们在一起够不够好哦。那么在这个礼拜呢，如果呢你知道怎么样呢放软或者是撒娇的话。 就很容易让你在情感方面呢可以制胜，也就是可以无往不利哦。再再来呢，下一个生肖呢是针对我们属羊的朋友，属羊的朋友呢在当中呢是属于莫忘转念的一周哦，因为在这个礼拜你们可能呢会面临一些毒舌啊或是很耳语的这个批评哦，请你们都记得要虚心的去受教。 或者是我们可以尝试呢，换一个角度去看，嗯，尽量呢少一分的气，多一分的底，对你们会是比较理想的。因为其实呢，心中呢，即便你有再多的想法呢，在当中可能都没有办法全部如你所愿哦。可是透过他人的这个经验跟建议的分享呢，可能也会让你有一些感触，也能够让你在特定一些细节部分能够豁然开朗。所以不妨呢。 可以透过别人的指教呢、指正呢，来修订一下你现在正在经手的事情，也许就会因为这样的一个转念之间，让一切变得更加的有效率跟美好哦。在当中要留意的天数有两天，尤其是针对周四跟周五。而针对属羊的朋友，我们在当周的开运花呢是植万。那么在过去啊，农人他们非常坚信。 将这个职业的这植物的这个叶片晒干之后，然后燃烧呢，就可以驱散蚊子跟跳蚤这些害虫。可是事实上非常不巧，刚好是完全相反的。这些蚊虫类非常喜欢它的烟味哦，所以呢，它的祝福之下就代表的是说谎。而受到他祝福的属羊的朋友们，在这个礼拜其实非常善于说谎。 这说谎可能也有一些是小谎话，或者是白谎话，也许都没有任何的恶意，只是是代表是你没有信心，所以你会把一些东西呢，把它的范围缩小了，或者是说的比较过于的保守。至于呢，在不经意间呢，你会把很多事情呢，都一一再的经过修饰才表达出来，没办法让别人看到真正的讯息，真正的，然后用这个讯息去做最终的判断。 所以，请你尝试的呢，不管是在工作上，或者是在感情方面呢，都要用多一点的真心去互动，这样子对方才能够感受得到哦。而且，这样的一个真心的互动付出之后，你才会比较容易可以那个再次的获得跟人交往的自信。再来呀，下一个生肖呢，是针对属猴子的朋友。 属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢是属于事缓则圆的一周哦。那么要特别提醒一下，就是我们在这个礼拜，我们的思考力容易比较不足哦。所以如果用脑过度的话呢，就容易会让你分不清楚方向。所以建议你们在这个礼拜尽量要好好的休息，会比较妥当，而且不可以冲动行事哦。很多事情呢，你可以慢半拍，也就是先想过再回复，再开口。 思考后再做决定哦，这样的方式在模式呢，在这个礼拜呢比较不会让你出差错。那么，如果呢你在这个礼拜呢没有办法排开事情呢，已经有很多的既定的行程了，呃，也许忙的都是很多大大小小的事情，那也会感觉好像都没有办法有这个充分的这个休息的时刻。 但是呢，尽量只要你能够维持愉快的心情哦，那么一样呢，还是可以让你的运势呢可以提升的。那么在当中呢，也会建议我们呢，如果是属于在闲来无事的时候，可以收拾一下你的房间，或者是你长期坐的这个书桌位置等等哦，因为这样干净跟舒适的环境，可以给你带来比较好的心情，你也比较不会觉得那么的混乱。 那下午的时候呢，也不妨可以多，呃，吃一点下午茶或是点心，或者是到茶水间呢，偶尔跟同事闲聊个几句哦，这样子呢，也可以让你调整你的步伐跟心情哦。那么在当周呢，我们要留意的天数有两天，除了周五之外，还有周日。而针对属猴子的朋友，我们在当周的开运花呢是石间草。 那么，在过去哦，我们经历了这个产业的革命呢，说他们是从这个毛织品工业的革命开始的，而这个起初的这个毛织品的工业，他们就是用时间草所制成的这个时间水来清洗这些羊毛，所以某些意义上来看呢，这个时间草呢，它也算是形成近代植物的一个雏形，因此呢，它的祝福之下就代表的是历史。 而在这个礼拜，你收到他祝福的属猴子的朋友呢，你就比较容易会把你的人生做非常长程跟通盘的考量，所以你的爱情观呢，跟你包括你的选对象的时候呢，你也会把很多很踏实的这些呃要件呢放入你的这个门槛里面。但是如果你是很年轻的朋友，你要记得，年轻人还是要年轻人的样子嘛。 有的时候还是要给自己那个青春不要留白，放胆去爱，不然呢，何时才会是真正的是最适合的对象呢？再来呢，下一个生肖是属鸡的朋友，属鸡的朋友在当周是属于安定守成的一周，也就是在这个礼拜呢，一切按部就班就可以了。那么我们在闲暇的时间呢，也会比较多，不妨可以多去安排一些学习。 或者是我们可以看一些专业的书刊啊，哦，那么透过这样的一个 relax 的方式呢，都可以让你感觉到愉快，而且收获也会蛮多的。多跟别人互动的时候，也可以同时增进你的运气哦。所以会建议在下午的时候，可以不妨呢抽空跟朋友聚聚会啊，那这样子也可以让好运呢多将的降临。 尤其是，譬如说，你们可以互换礼物啊，或者是可以再结交一些新的朋友，那因此而获得一些新的商机哦。所以呢，在这个礼拜呢，除了是适合互动之外，也是很适合把一些呃我们的这个 bonus 啊，或者是额外的收入呢，藏起来当做私房钱的钱母的时间哦。那么在当中要留意的天数，有一天是周六。 而针对属鸡的朋友，我们在当周的开运花呢是黄色的鸢尾。那么在法国的这个黄室灰的这个文章上的这个百合花，其实就是这个黄色鸢尾哦。那么在过去为了祈祷呢出征之时可以获得胜利，所以他们就是呃用这样的一个花呢来去纪念当次的胜利哦。 那么在这个礼拜呢，如果你受到他的祝福哦，尤其是针对属鸡的朋友，也意味的是你们会非常的好胜哦。那么为了那个你的对象，你可能会用尽任何的方法去突破他的心房，或者是用尽任何的方法去击败潜在的情敌哦，来虏获对方的芳心跟注意力哦。那当然这不会是坏事，只要你的方法是合情合理。 然后不会伤及到他人就好咯。再来呢，下一个生肖呢是针对属狗的朋友。属狗的朋友呢，在当中呢是属于文采高雅的一周，也就是如果你是属于呃这些创作相关的朋友，比如说如果你是一个呃 writer，那么是非常适合提并写文案、写 proposal 的时候，而且也非常适合针对。 负责人事的朋友们开始进行面试跟找人了，在当中呢，你们在这一块的这些名望值呢，都很容易可以提升。那么，因为生活呢是蛮顺心顺意的，所以因为太过安逸呢，会让你们在当中会觉得少了那么一点激情跟跟情趣哦。不妨呢，找一些你自己觉得有趣的事情来做。 安排一些短旅行的行程呢，也容易可以让你有一些好运，或者是一些突发的一些 surprise 降临哦。在当中偶尔可以把工作放一边，然后带着一个轻快的心情呢去接近大自然。哦，比如说到中庭走一走也是不错的一样，或者是在中午午时的时候呢，到旁边的公园呢晃一下都是不错的。你在这个过程当中呢，可能都会呃。 认识或者是邂逅一些新的对象，然后认识一些新的人哦，那也有可能呢，因此呢，呃，碰到一些贵人哦。好，那么在当中呢，我们要留意的天数，有一天是周日。而针对属狗的朋友呢，我们在当周的开运花呢是鸢尾花。鸢尾花它虽然有非常粗大的根，然后宽阔如刀的叶，然后非常强韧的生命力哦。 可是因为它是制造香水的香料，所以它呢也是非常广泛的被使用。那么它的祝福之下呢，就代表是优美。而在当中呢，属狗的朋友刷它他祝福的时候，就非常具有这种呃柔美啊、娇媚的气质，非常适合让你呃就是聚在你的这个社交圈里面哦，在这里面活跃。呃，不但呢可以让 对方觉得是说你怎么那那么会工作，那么会社交，那么会 party，那么会 work，好，所以呢会让别人看到你很百姿的这种生活形态，那这样不是也很容易让他人对你有这种欣赏跟羡慕的这种想法吗？好，再来呢，针对的是最后一个生肖，也就是属猪的朋友。 属猪的朋友呢，在当中呢是需要释缓折圆的一个状态，因为在这个礼拜呢，你们的心情好像有一点 down，所以情绪就比较容易暴躁，比较容易跟人呢产生一些小摩擦，所以沟通的时候，老师建议我们尽量要保持冷静才比较好，切记在当中不可以冲动行事，要让自己慢半拍。 那要想过在开口思考后再决定，将会比较理想。那么在处理事情的时候呢，在单独作业会比团体作业要来得好，因为呢，你在这个礼拜如果跟别人一起合作的时候呢，可能进度反而没办法超前哦。所以在这个礼拜是属于比较适合，就是做一个 freelancer 的模式哦。 而在这个礼拜，我们要留意的天数呢有三天，除了周二之外，还有周三以及周四。而针对属猪的朋友，我们在当周的开运花呢是风信子。那么它是被选来奉献给西元在四世纪时违抗皇帝的命令，拒绝雕刻异教徒的画像而殉职的基督教徒，因为它是一个石匠，所以呢风信子呢又叫做石匠之花。 那么它所代表的精神呢，就代表是一个人呢，对于自己的信念非常的坚固，而且非常的坚持，甚至有点顽固哦。因此，他的祝福之下就代表的是 stubborn，顽固。而受到他祝福的属猪的朋友们呢，在这个礼拜你也会受到他的影响哦，你也会拘泥于你自己的信念，还有你的审美观以及你的判断，即使在恋爱也是一样的，你会觉得。 我只相信我所看到的，可是我们又能确定你所看到的一定就是真相吗？所以不要只用一次的观察去论一个人的全部。但是呢，同时呢，你也有可能因为喜欢一个人，所以你也容易误判哦。不管别人呢在旁边怎么样的劝劝你哦，或者是劝阻，你还是一样不顾一切，一直的勇往直前了。 所以，在这个礼拜，要奉劝你们，只要你有慎选一个是诚实，呃，跟你互动的对象，那么都可以放心。可是，如果不是的话，请多一颗心，让对方帮你留个心哦。好，这个以上呢是针对这十二个生肖在当中要留意的地方。再让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，我们第三名呢是属鸡的朋友，第二名呢是属狗的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在这个礼拜会建议你们呢要爱屋及乌哦，因为宽容呢就是我们感情可以继续的唯一办法。那么在这个礼拜呢，不论是你或者是另外一半，你们其中一方都很有可能因为。 对方一直反复的叮咛而感到厌烦哦，那情绪来了就比较容易会发生争执，所以要提升感情的方式在当中就是要会学会忍一下，才可以让感情不会忽然的变得太紧张哦。要懂得去 appreciate 别人对你的关心，不要去加注，以为他是在情绪勒索你，好不好？ 那么，如果你是已婚的对象，或者是已经在同居的对象，会建议你可以跟另外一半呢一起共同做一些家事啊，用这样的方式来增进你们的感情。那如果是单身的朋友，你可以自娱自乐来驱走你的孤独感，比如说我们可以有一个人的下午茶，一个人去看个电影，这些都是不错的方式哦。只要你在人多的地方。 不要担心，你当电灯泡，因为总会有另外一颗 <laughs> 在那边，让你们也许可以互相看对眼哦。好，以上呢，我是当周的生肖运势周报，我是金英老师。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的官网跟老师预约咨询，也不要忘记先帮老师按下订阅小铃铛、加赞，还有。 请务必要锁定我们每周的生肖运势周报哦！我是金老师，我们下周准时再见了，拜拜。